por fugaz cachit primo Fino bendigo y a todos los míos sobrios también Cariño y que de crecer enfilado Amor no me van a perder, se lo han currado Voy a por todo también, que por pillar Pasándolo bien con mi familia y que no me lo que quieran detrás mía Más allá la mente está la sangre y ahí estoy yo Creyendo en las palabras mis demonios Escucho pero psycho loco, dramático como el mono Yo no decoro, lleno de alma, mi creación Infinito preparado, hasta la muerte o suspensión Rompo mis esquemas, hay muchos hijos de puta queriéndote en esta crema Atiende y escucha, yo aprendo de los que me llenan Hijo de puta La vida son etapas, aprende de ya si te estanca y no avanzas, se te pudre la cesera que te espera. Si no lucha nada llega, no te enteras que la fuerza voluntad lo primero, mucha la pierda. le caso a la policía, sigo saltándome las leyes día tras día. Mantengo mi estómago lleno y también la tina. No me tranquilo hasta que tenga el bajo encima. Lo hago para que nunca nos falte un plato de comida. Le rezo a la virgencita una vez María, miro con los míos En ya mi Respeto a quien respeta, tú lo sabes bien ya Disfruto del vida, aquí no se juega Como nosotros no van a sonar La vida son etapas, aprende de ella Si te estanca y no avanzas, se te pudre la cesera Que te espera, si no lucha nada llega no que la fuerza de voluntad lo primero nunca la pierda Debo revisar mi cuenta y ordenar las piezas Debo de limpiarme alrededor de todo eso mierda Poner todo en su sitio por mucho que se complique Hay gente que no aprende por mucho que se lo explique No te me expliques, sé claro y sincero ah. Lo único que espero que me traten con respeto El mensaje se repite, la mente se transforma No paro de crear hasta que todo se desborda Cómeme la porra perra y deja ya de hablar Se actúa sin pensar, todo fluye solo sin tanto talento y más ganas, con más cerebro menos lana Aprieta tu bandana y armate, quiero verlo con la boca cerrada Le follen a su mente plana, si vinimos hasta aquí para llenar la sala Si no algo habrá que hacer esta semana Vendo medio kilo, me pongo un pasamontaña en la cara muchas noches hasta llegar el sol